Pas mau seru-seruan, ada aja yang nggak bisa dipegang. Tapi Popmi bisa jadi pegangan. Pas nggak ada hiburan di jalan, untung ada Popmi. Sekarang, cinta nggak bisa dipegang. <laughs> Udah, sans aja. Ada Popmi, tinggal seduh, bye baper. Udah, jangan sedih. Move on dong. Pedes, Kak. Rasanya <laughs> enak parah. Udah 30 tahun, Sob. Popmi jadi pegangan buat bikin mood seru terus.